在周一的部分，我们会迎接的是天狗天贼日。那么在当天呢，同时也逢到了山上这个星宿的一个干扰之下，所以要特别提防的是在交通还有路上的一个安全哦。要注意呢，就是行车的部分或者是行走的时候都要留意一下路况才是比较理想的。那么特别是针对属牛的朋友，更更要格外的小心。 那么再来就是在当天呢，也不宜拆灶哦。所以针对家中如果近期刚好正在装潢的时候呢，那个厨房这个位置的这个部分呢，尽量呢在周一这一天呢不要去动工。而周一当天的下午的四点零七分，我们会迎接上弦哦。所以基本上呢，针对我们从十六点零七分之后呢，一直到这个晚上的这个十八点零七分的这个时段，这两个时。 小时呢，都会建议大家呢，可以双手合十，对着窗外哦，天空呢默祷。那祈求呢，如果你想要能够促成的事情，比如说业绩啊，或者是你想要在近期能够快速的瘦个一两公斤啊，或者是你想要成交某些订单，都可以运用这个上弦的这个时间点呢，来去做短期的一个祈福哦。 好，再来呢是针对周二这一天呢，我们会逢到的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时，所以在下午的三点到五点这个时刻呢，非常大力，我们可以针对呢，比如说墙有裂缝的，哦要补的，我们可以在这个时候呢把它给抚平。那再来就是在当天呢有逢到油货这个星数哦，所以要特别留意呢在外的路况哦。 那么同时呢，在当天呢，也不宜呢去跟他人呢去做争执哦，避免呢会无事出事端。而针对周三这一天呢，我们会迎接的是天马入贵的日子，当天尤其是在下午的这个未时啊，一点到三点的时候，非常大力，我们可以把钱呢存到银行里面哦，那么它就可以帮你呢钱滚钱，你可以把它当做是一个。 临时的前母的，而当天也非常大力，是适合我们可以入宅、安香以及交易的日子。有相关需求的朋友都可以运用当天。而针对这一天呢，真特别要提醒一下，就是属猪的朋友，白虎星数呢会影响我们呢，所以在这一天，在跟女性的一个互动上面呢，要格外的注意一下沟通的方式，不要呢让他人有误会的空间。 再来是针对周四这一天呢，我们会迎接的是适合荧幕前男性朋友们的麒麟日。那么当天呢，也同到了诸神朝天哦。所以呢，如果有要还愿的朋友们，建议要缓一下才会比较理想。这一天的日子呢，是非常适合可以会亲友哦。不过呢，在这个这一天呢，不宜呢去谈钱的事情哦，或者是交易的事项，因为逢到火星来干扰。 比较容易会把这些有交易性质啊的东西呢，会让它走偏了。而在当天的午时，我们逢到了禄神哦，所以呢，在情人的这一天呢，非常适合男性的这个呃长官、老板哦，呃有在做事业的朋友，可以运用我们的这个上午的十一点到一点的时候呢，来存钱，而这个钱呢，尽量是针对公司的这个资产的这个钱哦。 会比较理想。那再来就是在当天也很适合，我们可以结婚纳财以及嫁娶。有要登记结婚的朋友们，可以不妨运用这一天哦。而针对周五这一天呢，我们会迎接的是驿马流财日，而当天也同时逢到了月破大号哦。所以呢，除了早上的九点到十一点这个时段是可以进行交易的，其余的时段呢？ 跟集市尽量是少取，而且是不利的，请大家要多加的注意。再来就是针对周六这一天呢，我们会迎接的是大偷休日，家中如果有家具呢，要稍微的去做移动呢，不妨都可以在当天去进行哦。那么在当天，因为同时也逢到了正式费，所以其他的集喜是建议是少取的。而当天呢，仅仅能进行的呢是祭祀、进塔。 火葬以及安葬相关的事项，而最后呢，针对在周六这一周日这一天呢，我们会迎接的是市集灵的日子。但是呢，因为当天同到了同红到了这个月宴还有这个月季的一个星宿的影响之下，所以这个四吉灵呢，它是针对呢来协助我们可以排除误会，来可以谈和的。好，所以呢，如果你有想要把事情往好的方向去进行，想要 让事情有转圜的余地哦，想要协调都可以运用在周日这一天去进行哦。好的，以上呢是针对当周重要的日课吉凶，再让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名呢是属马的朋友，第二名呢是属蛇的朋友，而第一名呢是我们属猴子的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那基本上呢，在当中呢，这三个生肖的机会是蛮多的。所以呢，你不要去担心自己做的不好，而是要相信自己有能力。只要你越有自信，这个机会呢就会更多的涌来，而且你会收获满满哦。而在当中呢，你的理财的策略上呢，要保守谨慎一些哦。 而且要把精力多放在守城，自然你就会发现呢，诶，你会看到真正应该要出手的标的物。好，再来让我们来看一下呢，针对其他生肖的朋友们呢，在当周呢又有什么需要留意的地方？首先呢，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周呢是属于会忙里忙外的一个状况哦。 因为在当中呢，你会非常忙于去照顾你亲友周遭的人的一些需求，甚至你可能还需要针对家庭的事物呢做出一些比较重要的决策哦。所以，请你一定要先相信你的直觉，这样子呢，在推进的时候呢，这个进展呢也会比较顺利。那么在当中，你可能会面临一些财务的挑战，而这些压力呢，可能呢也会让你呢倍感压力哦。所以呢， 这个时候呢，建议呢，尽量先把这个压力放一边，呃，把你的这个时间呢，投入到工作上，把你的想法呢，付出实践，这样子呢，一件事情一件事情的把它完成，就会比较可以减压哦。而在这个礼拜，你还有另外一个重要的目标，必须就是要去立足于把事情呢去实现。比如说呢，如果你有在经营一间公司。 哦，那么这也是一个机会，你可以透过你过去的这个 CRM 哦，去联系你过去的客户，那么他可能呢就可以帮你呢带来呢一些意外的这些订单进来。那再来就是在这个礼拜也要加强一下我们学术方面的一些准备哦，呃，把自己的专业呢提高，那更充分的呢去迎合客户的需求呢，也会是在当周必须要具备的功课之一。 那么在周末的时候呢，你的精力呢会非常异常的这个充沛哦。别人可能想要休息的时候，你可能会想要往外跑，那也无妨，不妨呢就久违的安排一下出游吧。而在当周呢，你要留意的天数呢有两天哦，除了周一之外，还有周三。下一个生肖是针对属牛的朋友，属牛的朋友呢，在这个礼拜是属于需要确保专注的一周。 而在这个礼拜呢，呃，这是很多的这个心数呢，会影响你。可是它的影响呢，是带来正面的影响，也就是它可以帮助你呢，在人际上面呢，跟他人呢建立出更深层的一个关系。因为呢，你可以提高你对他人的一个共感跟理解度哦。而在这段时间所累积的这个经验，也可以让你在处理事情上的进退的部分更加的有效率哦。 但是要留意的，就是在当中呢，你的财务上呢还是会有一些起伏，所以呢，在这个时候呢，会建议我们呢，尽量呢还是要更加的留意一下，才是比较理想的。这一个礼拜的周末呢，你也比较容易会卡在千头万绪中，所以会奉劝你们在做出任何的判断之前，你都必须要谨慎的行事。 而这个礼拜最有利的方式呢，就是尽量随着事情的进展呢，你再慢慢的呢，呃，去依照他的问题呢，去把它给解决哦。因为在这个礼拜，其实，在各个层面上，你都比较容易会慢慢的浮出一些潜在的竞争跟阻力。所以呢，最重要的是呢，怎么样把一件事情一件事情呢，把它给处理掉。 而如果你是老板啊，或者是管理阶层的朋友们，你可以把它当做是一个再次学习的一个经验哦，一周，所以呢，不用太过的去气馁，觉得是说这个礼拜怎么事情呢这么的多？那另外要留意的就是呢，在这个礼拜你可能也会比较缺乏这个专注力跟耐力，所以呢，尽可能呢要呃多去利用这个礼拜吉的心数呢所给你带来的正面影响哦。 因为只要你越积极呢，就越有办法呢，把事情呢迎刃而解。那么在当周的星象呢，也显示就是我们在健康方面是比较没有需要担忧的地方，只要提高自己的专注力就好喽。而当周呢要留意的天数有两天，除了周四之外，还有周日。下一个生肖是针对属老虎的朋友。 属老虎的朋友呢，在当中呢是属于能量充沛的一周哦。而在这个礼拜呢，你的亲密关系跟他人呢是相当的充实的，也不会有太重大的一些问题产生。在家人之间，你会发现呢，他们的这个支持满满，而且你的这一个礼拜的财运呢也是相当的良好的。主要是在过去的这个资金管理啊，还有这个财务的敏锐度呢，让你呢过去的一些呃。 计划在当中呢，就可以看到很显著的获利。再来呢，你也会有机会透过各种的这个来源呢，来提高你的这个收入哦。那比如说一些 bonus 啊，或者是其他的外快的机会，在这个礼拜是比较有机会去接触到的。那么事业上面呢，会有比较显著的一些发展。不过呢， 这个真正的这个成功呢，可能还需要再多一点的耐心去等待哦。那么再来就是你可能要留意一下，就是我们的这个营销利润的部分呢，有可能会因为比较激烈的这个市场的竞争而受到一些部分的压缩。所以比如说本来你预计是要在半年内可以呃达到你的目标，那可能它时间就会拖长，但是呢，我们还是会离目标再往前进一些的。 好，所以只要持续性的一个经营啊，跟努力呢，长期下来你还是可以实实现到你要的一个目标。所以请不要气馁哦。那么在当周呢，你们的能量跟健康呢指数都是相当的饱满的。而在当周呢，我们要留意的天数有一天是周五。下一个生肖呢是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢在当周是属于情感爆发的一周哦。 而在这个礼拜呢，你会发现你在感情方面会异常的敏感哦，很容易呢会爆发这种深情啊激情的感觉，你会有这种欲望，所以你很容易把这种强烈的吸引力跟这种情感上的这个需求的依附呢，呃，把它给托付到特定的人事物上面。那么在这个礼拜呢，你也比较会有想要表现的一个欲望，因为你希望求得他人的一个注目，甚至。 可能那种长期以来一直是单身主义的人，也会想要考虑要不要来尝试谈个短暂的恋情哦。但是我不管是怎么样的一个状况，老师都要提醒你们哦，因为这个心术的影响呢，大概只会维持个半个月左右，那多则是三周，所以请不要七分钟热度，不然呢，呃，跟你谈感情的对象不跟你交手，这个对象不就蛮倒霉的吗？ 那再来就是在当周的这个星象的影响，也会给你们带来这个财运的亨通哦。所以呢，呃，也要借此机会呢，去激发你们的这个雄心壮志跟冲动，把它运用在业务上面。那再来就是在当周的下半周，对于商务的人士来讲呢，呃，是比较有利的一个状况，你可以很有效去应对挑战，你知道怎么样去应对。所以对你学习上面来讲，也会是。 更加的有效率的，那么这个礼拜会建议，就是我们在工作啊、玩乐啊，都要充分的去休息跟放松哦，还有保持规律的这个呃锻炼，也就是我们可以强健一下身体哦，跟健康的饮食，都可以让你呢显得更有精神哦。而当中我们要留意的天数，有一天是周六，下一个生肖是针对属龙的朋友。 属龙的朋友呢，在当周呢是属于没有捷径的一周哦，no shortcuts。所以，在当周呢，你要特别提醒你们哦，呃，其他的承诺或者是责任呢，可能都不不没有办法让你呢，跟你所爱的对象呢，可以共度足够的时间，所以可能会让你在这个礼拜哦，呃，你们的关系会出现一些这种距离感。 那这个礼拜呢，主要是因为我们这个行星星数的一个影响之下，所以你要付出更多的努力哦，才能够获得你想要的东西，比如说财富，比如说感情啊，或所以说，在这个礼拜你会发现很多东西，呃，是没办法，呃，一分耕耘一分收获，你可能要多一分的耕耘，你才会达到一半的收获。那么尽量呢，也不要气馁，因为这至少呢，比。 付出无收获要来的理想，那尽量要为一些计划外的开支做出一些必要的财务安排，然后在整体上呢，要再保守一些会比较理想哦。那么在当中呢，你的声誉啊，还还有这个专业的地位呢，是有机会得到提升，跟他人的认可，而且有影响力的人也会对你呢特别感到青睐哦。 那么当中你在学习方面会是相当有利的一个阶段，所以不妨呢可以多加的去针对这个部分去做提升。那还有表演呃表现的部分呢，呃也要提高一些，尤其是针对学术或者是专业方面的提升呢，哦都尽量呢要多付出一些。那主要呢还要再去注意的就是在这个礼拜呢，我们比较容容易呢可能身体呢会亮起红灯哦。 那么这个亮起红灯，代表可能是心情会起伏哦，还有就是说可能这个健康呢会有一些不适，容易生病，所以务必呢你要找到一些可以让你恢复心情的模式，因为最主要在这个礼拜呢，很多的病因呢可能会先起于我们的这个心理的因素，所以特别要多加的注意一下。而在当中要留意的天数有两天哦。 刚好都落到周末，也就是周六以及周日，所以会非常建议你们呢，一定呢要在这个礼拜的周末呢，好好的放空哦，才可以让自己呢休息了，再走更长的一段路哦。那再来呢，就是针对下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在当周呢是属于有新的见解的一周哦。而当周呢，我们这个月亮的这个。 移动呢，会让你呢影响到你想要呢把很多的计划呢仓促的去做一些提前的动作。那么你要避免呢在完成现有计划之前开始新的计划才会是比较妥当的。那因为有这个水星的一个过境呢，所以呢会导致呢属蛇的朋友，你在这个礼拜呢你会觉得你忽然好像开窍了，你有新的见解，而且你想要同时呢进行很多事情。 那如果你有适当的模式呢，可以去进行，那当然是没有问题的。可是如果你还没有很周全的模式的话，那么也没有这种善后的配套方案，都要请你多加的留意一下。那么在当中呢，你在跟他人表达你的意见的时候，尤其是跟上级的意见不一致的时候呢，就比较容易可能会造成整个团队的一个压力哦，所以要特别的注意一下哦。 因为太阳跟金星呢，在这个礼拜会让你呢，对于权力啊、掌控啊这种欲望的部分，会有强大的影响。所以，请你要更加的有耐心，哦，更加的努力去工作。而这个星宿呢，也会让你在沟通上面呢，会感觉会有一点障碍，因为你会觉得我好像没有办法落实的把我的想法让别人理解哦，也比较难去说服他人。 尽可能呢，先以聆听的角度来去做出发点，可能会对你在当周比较有利哦。那针对呢，就是已婚的对象呢，或是有伴侣的，你们在当周呢，在跟对方的相处上，可能会出现潜在的一些分歧哦，所以这个可能呢，要多做一些感情上的联系。那么再就是呢，呃。 这个礼拜呢，不宜跟他人有过多的这个金钱往来的交流部分哦，因为可能呢会一去不回，而当中呢你在职业上跟工作上的内容都很有可能会有极大的一个变化，所以呢也不要放弃哦，或者是不要感到那个呃有心情上的一个呃疑虑，尽量要把它当做是一个新的挑战。而这个礼拜如果刚好你有要出差的话呢？ 呃，这些这一些类型的商务活动是很有机会可以带来可观的收益哦，因为主要是有这个一马星数的一个扶持，所以它是有几率呢帮你带来更多的这个财富的。那么在当中呢，会建议就是呢，不要跟他人有争论的一个状况，因为他们会有害于你心理层面的一个健康，所以要注意就是我们在工作跟这个压力呢，它可能是。 对比的，因此呢，你要把它从这当中呢取得一个平衡，那才可以让你在当中不会出现一些焦虑的情绪哦。那只要你的情绪呢在当中是平稳的好，那就不会影响到你的睡眠，那各方面呢也都会比较平顺。当中呢要特别另外提醒的就是呢，呃，我们不妨可以多做一些冥想或是瑜伽，都可以保持你身心的平静哦。好，那么在当中呢，基本上呢。 你新的见解呢，会给你带来很多新的视野，所以呢，你并没有需要留意的天数哦。再来呢，下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在当周呢是属于适合积极的一周哦。而在这个礼拜，如果你有刚好是属于呃在医界啊，或者是研究相关领域的工作者，金星刚好临到你们的工位哦。 所以呢，在这个礼拜呢，你可以会带来可预期的是一些成功，或者是一些突破的一些研究。那也可以从这个呃财富的地方，尤其是在海外的投资的部分呢，都有机会得到一些新的这个方向跟契机哦。所以，针对如果你是做外销贸易方面的朋友们，也会非常大力，你可以接受一些新的项目跟任务。 那么在当中呢，如果我们有要洽商的时候，要决定呢，也刚好是一个时机点，尤其是针对销售相关的工作呢，也会是绝佳的时间点。呃，尽可能呢，可以在这个礼拜呢，尽守相关的事项，我们可以去把这些东西都把它 push 出来呢，可以让你更早的呢，得到你要的这个成果。那么在这个礼拜，尽量以积极的方式去进行手头上的工作。 啊，因为我们有太阳还有火星的一个加持之下呢，你的这些互动呢，不论是跟呃私有单位或者是跟公家单位的交手上，都会非常的顺利哦。呃，甚至呢，如果你刚好是准备要备考的哦，要考试的人人哦，都会很有几率呢，可以达标或者是得到理想的成绩。那么针对你们呢，在感情方面的部分哦。 呃，金星的影响之下，会会让那个对方呢，对于你所提出的一些请求呢，会给予回应哦。但是土星会牵制，所以呢，很多呃，这个关系的确立呢，在这个礼拜呢，可能会比较延迟，还需要一点时间。所以在感情的部分呢，如果刚好是还在暧昧中的话，可能呢，就还需要一段时间，呃，或者是说。 工作上的伙伴正在谈合作方案的，那也还需要一点时间呢，才能够去确立这个呃关系哦。那么在当中呢是比较适合去和解跟斡旋的，也比较容易去谈到一个比较利于你们的一个条件好，所以基本上呢，其实在当中呢，针对属马的朋友，大部分的事项都是很正向、很正面的，因此呢也是没有需要留意的天数哦。 再来呢，下一个是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当中是属于需要好好发挥的一周，而在这个礼拜呢，你们非常有望呢，可以获得一些专家来协助你哦，拟定一些投资的策略或者是业务的计划等等哦。那么这些计划呢，从长远来看呢，都会是非常有利于你的哦。而木星跟罗侯星宿也在暗示你们在当中呢。 在填写一些文件的时候，或者是在看省略一些呃内容的时候呢，都要格外的小心哦。尤其是在我们递出去送审之前呢，都一定要确认过每一个步骤，一定要验证过才是比较理想的。而在当中呢，这个太阳的心呢，也会让让你呢在上师那边呢获得不同的视角哦。 不过呢，这个部分也有很有可能会让你的内心呢产出一些矛盾哦，有一些冲击点。因为多数的时候呢，可能上面的要求都是希望借由你的这个技这个专业哦，然后去做一些你觉得是要符合或者是迎合他人想法的事情，所以你可能心里就会有一些不愉快。但是你只要记得呢，呃，就算你的想法跟他人有所抵触呢，也要保留礼貌的态度。 那这样子呢，事情呢才不会有一些很难以转圜的状况。那么在当中也可以建议你们呢，多提升一些专业方面的知识，然后呢，同时也要多留意一下你们的健康哦。要也不要去纠缠于你过去所犯的一些错误哦，只要好好的发挥你当下现在最好的一个状态，反复的练习呢也是很重要的。 那针对如果你是已婚然后有子女的朋友们呢，在当中要留意一下亲子关系哦。那或者是如果你是正在妊娠当中的女子呢，孕妇就要留意一下孕程的状况，比如说胎动等等的。哦，那么再来就是针对感情的部分呢，这个礼拜是有机会呢开始一段比较隐秘的恋情。 那么，如果他是属于正常的恋情是无所谓，但是如果是属于地下情或者是烂桃花，就要多加的注意喽。那在当中呢，也不要太仓促的去决定的去进入一段新的关系哦，因为这个太阳跟月亮的牵引哦，所以呢，呃，要留意一下对方图的是不是你的钱哦，或者是图的你其他的事情哦，呃，这样才不会有这个不可那个。 不可预见的一些状况呢发生，那么在当中呢，我们要留意的天数呢，有一天是周三。再来下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在当中呢是属于需要提前计划的一周哦。而在这个礼拜呢，属猴子的朋友们在业务方面呢，我会建议你们在开始的时候，一个新的项目呢，都尽量呢要。 就是持续到底哦，因为其实你们在当中会逢到木星的帮助，而这个木星呢，对你们的这种推动执行力上是非常有利的，所以只要通过你的努力呢，你就可以达到你预期的一个结果。那么在职场上呢，会蛮有机会呢，针对如果呃想要换工作的人呢，就会比较愿意呢，呃下定决心哦，或者是想要换跑道的人呢，你你也会比较会因为。 为了顾及你的健康或者是工作量呢，然后你会提前的去呃改变这个计划，然后优先去选择一些比较适合的工作。那再来就是呢，在这个礼拜呢，你也会得到幸运女神的一个扶持，所以在工作上面的话呢，都可以得到呃可预期的一些成功。再来就是我们会建议你在人和方面、人际的部分，在这个礼拜尽量可以跟。 心爱的对象哈，或者是心仪的对象、伴侣啊，或是亲人呢，一起去郊游跟旅行哦，这是很有机会可以让你们的感情在这个礼拜升温的。那么再来就是，如果是考生或者是备考的人呢，都在这样当中呢，是比较有利于你们呢，呃，得到不错的成绩，所以也是很适合把新技能啊，还有学习外语啊，哦，去。 这个部分呢去做加强，因为可以对于职癌生来生涯的部分呢带来更多的一些机会。那么在当周对于呃属猴子的朋友来讲，有非常事情要做，呃很多事情呢都会让人家感觉是相当的积极的哦，所以呢你们可以好好的运用在当周呢去计划一番。那么在这个礼拜你们并没有需要留意的天数。 下一个是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当中是属于需要保持务实的一周。那那么在当中呢，整体来讲呢，对你来讲是属于蛮平稳的一周哦。呃，只要有务实的态度呢，就对你来讲会非常的加分，有帮助，而且可以交出你想要的成果。土星跟太阳呢，在这个礼拜呢，也会暗示你呢，一定要远离跟法务相关的事项哦。 所以不要去挑战一些灰色的地带，要避免呢跟长辈呢发生任何的争执哦。还有呢，在这个礼拜你可能会觉得你的日程呢是相当的满的，啊，而且会出乎意料的很频繁的要往外跑出外勤，呃，但是呢，这些主要都是来自于木星跟罗喉星的一个影响，所以你会发现你会一直很频繁的往外跑，但是这是没有关系的。 那么在当中，你在专业水平上呢，会可取得预期的一些成果，也就是你可能会有一些突破性的一些进展。那么也可以从女性的那边呢，得到更多的一些扶持跟资助。所以呢，当你有需要的时候，不妨呢可以尽量找女性来帮助你。那么再来就是在这个礼拜，针对如果你是做这个数字媒体啊，或者是新闻啊领域相关工作的朋友们。 啊，你会有大幅度的一些机会呢，会有一些新的题材出现。而在这个礼拜，要额外的去努力哦，才可以让事情呢变得对你更加的有利哦。如果你远离先前的一些错误呢，然后呃导致呢你有一些很奇怪的，比如说很沮丧的想法，那你就没有办法呢在新的机会来临的时候表现得更出色。所以在这个礼拜呢，就是要很快速的呢跳脱出。 你过去的错误，然后继续往前迈进啊，才会是让你保持务实面的一环。当周呢，我们要留意的天数，有一天是周日。下一个生肖是针对属狗的朋友，属狗的朋友在当周呢是属于展开锻炼的一周哦。而在这个礼拜，你们不妨可以跟另外一半呢展开一些比较开放性的对话啊。那这样的对谈呢，也可以让这样的一段关系呢。 呃，会有所改善呢，或有所进展哦。那么再就是呢，如果你是处于有利的财务状况，你的这个情绪就会比较稳定。像有些人，他们到月底可能那个入不敷出，那么他的情绪如果相对不稳定的时候，你就没有办法去享受生活中的乐趣了。所以切记呢，一定呢要好好的注意一下你的金流的部分。那么在当中呢，投入工作的时候呢，每一个进步或进展都会让你感觉相当的良好。 啊，不过你还是一定要保持警惕哦，尤其是跟这个办公室的同仁在沟通的时候呢，呃，要留意这个沟通呢是不是是不是双向，而不是只有单向哦。那再来就是在这个礼拜呢，呃，你在学习上呢，请尽量呢呃要让自己呢可以克服一些挫折感哦。 还有紧张感哦，不然的话呢，你可能呢会发现呢，你的这个学习效率呢会降低。同时，也建议你们呢要提醒自己呢，你是非常的有能力跟潜力的。这样子呢，那这个礼拜呢，有一些比较凶恶的心术呢，才不会给你带来负面的影响。那当周当你觉得比较烦闷的时候呢，不妨呢可以透过健身啊、慢跑啊，做一些运动呢。 来让自己呢，可以抛开这些负情绪哦。当中呢，你们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周四。下一个生肖是针对属猪的朋友，属猪的朋友在当周是属属于需要稍作喘息的一周哦。而在这个礼拜呢，你们呃可能会觉得很想要、渴望看到呃那个心仪的对象啊，或者是亲人啊，好。 那么再来就是呢，在这个礼拜呢，呃，如果你是属于在做 design 的设计的，尤其像是珠宝啊，或者是呃跟美相关的美容啊、化妆品相关工作的的朋友呢，你们在这个礼拜的业务量会是有相对的一个成长的，所以不妨要好好的把握一下。而在当中呢，呃，如果说是针对婚姻的部分呢。 有一些问题的朋友们呢，请记得呢，你会有一些喘息的空间，也许是双方会愿意就是好好的静下来谈，啊，或者是说在和解的部分呢，大家的共识又进了一步，啊，所以呢，这些呢都会是相当理想的。那再来就是当中呢，尽量少去吃一些油腻的食物，哦，因为它很有可能会对你的健康呢带来一些。 问题，比如说增加你的胆固醇啊、糖尿病、高血压这些健康的疑虑问题哦。那再来会建议就是尽量多吃一些健康的饮食，比如说按时的用餐，然后多吃一些含钙、蛋白质、铁、镁、坚果这样的一些蔬果。好，这些都会对你的健康有益哦。在这个礼拜呢，对于你的身体的这个呃能量的补给呢，也会是比较理想的。 那也会建议你们可以透过冥想哈，或者是透过做一些瑜伽呢哈，来让你的这个思想灵魂呢保持快乐。那当周呢，你也可以呢，要预备的有一个预期心理，就是呢，你做这些锻炼、这些健康的饮食，还有这些呃健康的这些运动呢，主要都是为了要防御你在一周里面的这个压力累积的时候呢。 你的这个睡眠周期才不会被影响哦，也就是说你才不会失眠，而导致你可能在这个工作上出了一些呃状况。嗯，那么在当中呢，你们要留意的天数，有一天是周二。好，以上呢是针对呢当中呢个别生肖的朋友们所要留意的地方。再让我们来看一下在当周的测字小单元。 以下呢，你会看到六组字眼，那么这边的字眼呢，主要就是要来让我们测试一下，你们在近期呢是要偿还什么样的债务哦。好，我们选好了吗？接下来呢，就让老师来跟各位解释一下，尤其是针对目前选择第一组字印的朋友们，它代表的是呢，在这个礼拜你所要偿还的是健康债哦。 哦，无论是身体呢有不适啊，或者是如果我么病痛缠身呢，千万都不要硬扛哦，也不要因为害怕求医哦，然后就一拖再拖。没有健康的身体的话呢，任何的追求都是妄想。所以先面对自己的身体状况，好，你的健康呢，一定要透过健检安排检查一下才可以明了哦。再来呢，是针对选择第二组治静的朋友们，代表的是。 你们要注意的呢，就是财务上的一些隐形债务哦，请不要一直以为呢，信用卡的或者是银行的一些贷款都是良性债务，小心你有很多的小额花费太多了，而累积下来之后，在月底的账单呢就变得相当的可观了，会压垮自己哦。所以这个时候的你最好是检视一下你近期快要到期的卡债哦，尽量呢能够当期还掉就还掉哦。 不拖不欠哦，不要呢进入这种循环利息的陷阱里面哦。再来是针对选第三组字人的朋友，从你所选的这些组字来讲呢，就代表的是你们近期呢要偿还掉的是人情债哦。不管是过去你把谁当成了工作人哦、工具人，或者是呢你过去嗯总是麻烦到了谁哦，我们都要知恩图报。 以感恩之心呢，这样子你才可以走旺运哦。道义上的这个人情往来，就是要常往来、常交流，你来我往才会长久嘛。所以呢，你要懂人情，你的人脉畅，那么你才可以好运通畅哦。再来呢，下一个呢是针对第四组字“喝。那么如果你选的是这一组字的朋友，代表是你所要偿还的是允诺债。 你答应了别人什么事情呢？请你务必要落实去完成，不要常常让人家觉得你信口开河哦。那再来就是呢，你如果一直常常落到这样的一个把柄在人家手上，你反而只会让你自己失去诚信。尤其是如果你的这个对象是您的孩子，那么亲子之间跟孩子的约定是一定要完成的，不可以忘了，不然你的身教呢就没有办法达到喽。 再来第五组字是“义”，而选择“义”这个字的朋友们呢，就代表的是你所要还清的是感情债哦。而且人家说呢，什么债不最难还，就是感情债最难还，因为它会越欠越多。所以呢，如果你射手不管呢，就会很麻烦。因此呢，要表白的就不要噎着哈，可以好好的赶快去，大胆的去。 示爱，好，甚至去表白呢，可能也可以让你整个运势有提升，因为你至少自信心呢都提升了嘛。那如果是已经交往中的对象呢，你可以多到对方的家中去走动哦，让彼此的亲友留下好的印象。那么，另外如果是针对你的感情是属于烂桃花的，这个时候就是该斩除的时间了，才不会出乱子哦。 如果你走的是地下情，可是你又有正宫的，那更要赶紧处理掉，因为很快可能就会东窗事发了。最后一个是针对“拖”这个字，选择这个字的朋友呢，代表是你所要还的是责任债哦，你所犯下的错误就要自己勇于去承担哦，勇敢去面对哦，要做一个有责任、有担当，才会得到他人的一个敬重哦。 如果你逃避了责任，或者是你把这个责任归属呢丢给别人，让去别人去扛锅，这只会降低你的格局哦。那么你的运呢，也相对的会往下掉落。所以你如果希望幸运跟成功呢与你常在，降临在你旁边，那请你一定要改变一下你的行为模式哦，让别人看到你的成长。就从现在呢，要开始扛起责任。 好，以上呢是针对当周的测字小单元。那如果你们有觉得有呼应到你的状况的朋友们，都欢迎在下方留言告诉老师哦。最后呢，我们要来看的是在当周的感情胜利组，又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属兔子的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属鸡的朋友。 先恭喜上榜的这三个生肖的朋友，在当中这三个生肖的朋友，你们的嘴巴像是抹了蜜糖一样，甜蜜的话都能把另外一半哄得开开心心的。但是在这个礼拜，千万不要只有你自己一个人说个不停啊！尽量呢，也要让对方想办法让他说点事情也好。还有在约会的时候呢，也一定要专注哦，不要去分心的去处理公事。 不然呢，就会美中不足，呃，还会让对方稍微有一点不开心哦。好的，以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上面的微讯号或是下方的官网连接加入老师预约咨询。我是金英老师，感谢大家本次的收看，我们下周再见喽。 拜拜。